कोरिया के टॉप पाँच मास पैक जो हर भारतीय अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं योंग यांग मास्क पैक जिसे आप पोषण संबंधी मास्क पैक भी कह सकते हैं ये कोरिया में आर्टिस्टों के बीच सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मास्क पैक है जब आपको अपनी त्वचा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है तो आप पोषण संबंधी मास्क पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे पर झुरियाँ होने पर बढ़ती उम्र और रूखेपन को रोकने के लिए ये सबसे अच्छा मास पैक है मास पैक कोरिया में बहुत लोकप्रिय हैं इसलिए अपनी त्वचा को फिट रखने के लिए कई प्रकार के पैक चुनना भी दिलचस्प है मुझे लगता है कि कोरियाई और भारतीय लोग सामान्य रूप से सुंदर होना चाहते हैं इसलिए भी पोषण संबंधी मास पैक का इस्तेमाल बहुत सरल है इसे आप अपने चेहरे पर लगाएं और अपनी त्वचा को बेहतर और सुंदर बनाने में सहायता पा सकते हैं